Muzeum w Bubrce na Podkarpaciu i tak wyglądała historia naszego przemysłu naftowego i najśmieszniejsze jest to, że 150 lat temu to Polska była potentatem a nawet 160 lat temu jakieś szyby naftowe tamto auto to chyba Kras no, idziemy zobaczyć dalej filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia